私たちは止まらないから畳みかけるわよ何発でも打ち込む でも打ち込むわニューイヤーバーストすごいすごい結晶よ羽ばたけこの輝きに見とれなさいエンド・オブ・フェニックス負けられた りがとう一打入魂何発でも打ち込むわニューイヤーバースト負けられないね楽しクールに燃え上がる遊ぼうよンムールいいじゃない一打入魂初詣のおかげかしら